दिया पवित्र जीवन के मसी जीवन में सुंदर जीवन हो सुंदर बोली हो यीशु तो चाहिला पवित्र जीवन के यीशु तो चाहिला जीवन सुंदर बनावा मसी तो चाहिला जीवन के सजावा तो चाहिला जीवन सुंदर बना पवित्र ढाल हो यीशु तुझा हिला पवित्र चाल के मसीह जीवन में सुंदर चाल हो सुंदर ढाल हो यीशु तुझा हिला पवित्र चाल के यीशु तुझा हिला जीवन सुंदर बनावा मसीह तुझा हिला जीवन के सजावा चाहिला जीवन जीवन में सुंदर पहना हो सुंदर ढाल हो सुनको चाहिला पवित्र जीवन के मसीह जीवन में सुंदर पहनावा हो सुंदर उड़ावा हो यीशु तो चाहिला पवित्र जीवन के यीशु तो चाहिला जीवन सुंदर बनावा चाहला जीवन के सजावा ईशु तो चाहेला जीवन सुंदर बनावा मसीह तो चाहिला जीवन के सजावा तोहार स्वभाव हो यीशु तो चाहिला पवित्र जीवन के मसीह जीवन में सुंदर व्यवहार हो सुंदर स्वभाव हो यीशु तो चाहिला पवित्र जीवन के यीशु तो चाहिला जीवन सुंदर बनावा मसीह तो चाहिला जीवन के सजावा चाहेला जीवन सुंदर बनावा